garailatzak bizi ditugu. Premi handia dago langileon interesak defendatzeko. Eredu sindikal eraginkor bat behar dugu. Goikoen esanetara egongo ez dena. Benetan indartsua. Benetako hobekuntzak lortuko dituena. Borrokarako prest beti. Eman botoa hobekien defendatuko zaituenari. a la hora de la verdad, ELA.